sih ulangngje pernah diebat satu ketika pula muulu dan mulai diceritakan di tempat di daerah urang ganeh daerah orang mulu dan pu nyaritakan nyiwak oh, tidak mulu dan teh nyaritakan sunnah nyiwak terus pejumat tema kejubah putihkumadinaariat gitu pernah mulu dan ayaah seorang Kyai anusok di istana zaman Pakhartobal ritakanteswak ah, cukup sekarang kita ganti oleh mainpol pakai odol itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya Ca lebih bersih manfold daripada siwak A aya didinya turun mual baliking jauh udah samkan ya dah muali mulai guys ngaji di mana sih aku aing Ayah ditungguan kukula beneran ya mah ayam meureun ku masyarakat nu pernah nyahok akula kos gitu dah daerah belah ditulah pokoknya mah <laughs> terus nyeritakan jubah Nggak usah ini Indonesia nggak usah pakai jubah jubah itu adalah Arab sekarang di Indonesia pakai batik lah pakai safari lah nggak usah Arab Araban kita bukan orang Arab dua poin gue gara turun sih ya kula geus panas jasa kula ieu. Keur ngora geus kebal no keur ngora kali nanti. Turun nyana kukula disambut langsung sasalaman langsung dipeluk kukula. Sini, duduknya sini. Sini nyana geus lain deui. Geus lain deui sini sini sini. Pak Kiai ngaji di mana? Langsung kukula ditanya di forum harita. Nus ditah nanti dulu. dahar dar ya tanya pukulan ngaji di mana muruan terus ya, dalilnya apa terus ada untuk dalil-dalil wah muringis muringisnya nah. lah sambarangan ya, murtad sia kukulah dikit ukur ya, nyono marah enak aja ngemurtadin saya lu murtad gitu kan nyono atau kula makanya pakai hizib gitu nah bohong hampir ngejengkangnya nah satu ketikanyana datanglah keimah diajakku Kyai saja menpurahamdulillah aya-ah ilmuwan bergampangbak ngaragap salah ego doang Alhamdulillah jadinya menyadari benerwak satu ketikatis Masya Allah kukula dijelaskan dirat punya nah aing aya kene ah moal balik aing mah datang ka subuh tungguan gua aing sia <laughs> aing keur ngora mah kitu keur <laughs> ayo atawa kieu Ed gelim azbarak fa innahu sunnatun ta kuku ta kuku kuku ta kuku potongan ta sunah nabi ta gelim azbarak sunah nabi ta potongan kuku pakai kemis potongan kuku teh pakai kemis pakai jumat eta potongan kuku mimitina mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curuk katuhu heula curuk katuhu tadi jari bugang nah, terus jari manis kemudian singgir cingcaadik- tak dijempel gitu di Titanmun ke milik da milik milikner sugimis nomor tanan karena sugian naing dagang rugitan ku ngetan kuku rugi saya dagang karungage tetekan kuku Sunnah Nabima ngomong love muwali keretan sanajan sunnah memaltangutan berarti sisanya maksud ngala-le ngahinakan karena sunnah mu baik ulang ngomong-ngomongretan sanajannah ulang ngomong gitu murtadialah ngabohong ke ka rasul ngabohongken ke nabi nyare kanan nabi ngenteng-ngenenteng nabi ngahinaken kang ngaran nabi ngaran Allah perintah Allah perintah nabi janji Allah janji nabi ah, ancamanlah ancaman nabi atau percaya kas ayat betina Alquran handunggus bujbaah dan subbut ya atau nambahan sayat atau sahhurruf atau ngangan atau ngenenteng-ngenenteng sunnah nabi nga tenganggap ke sunnahcekin ke sunnah nabi murtadudzubilmin yaza masih lo lalaan Abeh Ten supaya orang bisa merubah ucap kurangrang Abeh orangrang selalu dilindungi kugus Allah Subhanahu wa ta'ala wall